हम तो मारा माल हो जाएंगे जा। ए कलिया उस एमएल को फोन लगा ठीक है जिंदा देखना चाहता है तो दस बेटी मेरे पास ठीक है मैं दस बेटी भेज रहा हूँ मेरी बेटी को गुस्से होना चाहिए कैसे भी करके मेरे बेटी को चाहिए ठीक है कितना चाहिए बोल हम दे जाएंगे चले यहाँ से भाग